Thank you. nossos tempos e logo te arrependes Chegas a casa e ela não estava Ficas sozinho chorando arrependido Que faço oh Deus aqui sozinho Tu já ignoras a a casa e ela não estava Fica sozinho chorando arrependido Que faço Deus aqui sozinho Cosino, eu se foi embora, mãe. sozinho chorando arrependido Que faço a Deus aqui sozinho Tu já ignoras a pessoa que amas Fala contigo e tu viras a cara Se passam os tempos e logo te arrependes Chegas a casa e ela não está Ficas sozinho